गाइस कैसे हो भैया क्रिएटिव ब्लॉग्स में स्वागत है तुम्हारा फिर से और एक और ब्लॉग अनदर ब्लॉग जो आज है घर में फंक्शन है मैं आपको डिटेल भी दूंगा अभी मैं स्किप कर चुका हूँ कि मेरे को आ, मतलब मैं भूल गया कि किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कोई ब्रत है फास्ट है उसको हम ख़त्म करना हो तो अलग मतलब पूजा टाइप क्या कुछ होता है तो वो है तो वहाँ पे जा रहे हैं घर वालों के साथ फ़ोन में ब्लॉग्स करेंगे शूट कैमरा नहीं लेके जा रहे हैं बाहर बारिश हो रही है इसकी वजह से तो आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कि ये चीज़ क्या है और रेडी हम हो चुके हैं हम आए थे अपना वॉलेट लेने रूम में तो रह गया था तो और याद भी आ गई <laughs> कि शूट भी कर लेते हैं तो मिलते हैं आपसे गाड़ी में तब तक के लिए पहुंच चुके हैं हम गाड़ी में तो ज़रा सा मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ए सी ए सी ऑन करा हुआ है ठंडी हो जाएगी और गाड़ी अपनी चल चुकी है सामने दिख रहा होगा आपको five eight eight six zero तो काफ़ी चल चुकी है वैसे डैशबोर्ड पूरी तरह से न्यू है अभी तक इंजन भी बहुत बढ़िया और तो बढ़िया लग ही रहा है ना फिर लग रही है जनता की नहीं लग रही <laughs> तो बताओ कमेंट करके कैसे लग रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि क्रिएटिव ब्लॉग्स के मतलब मैं सोच रहा हूँ कि चैनल का नेम चेंज करें तो फाइनली गाड़ी हमने बाहर निकाल ली है और अब हम जाएंगे इसको बंद करने यहाँ हमने गाड़ी निकाली तो हमने लिया बंद गाड़ी की तरफ और हम बैठ चुके हैं सामने आपको रोड दिख रहा होगा थोड़ा सा फैक्ट्री भी लगाया हुआ तुम्हारे भाई ने तो अच्छा लग रहा है ना तो स्किन पे नहीं इफेक्ट करता मतलब ये जो इफेक्ट लगाया हुआ ग्रीनरी को ज़्यादा रहता है और चलते हैं मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और मास्क लगा लिया जाए और आपको दिखाते हैं घर के अंदर तो तो ऐसे ऐसी प्रिपरेशन करनी पड़ती है पहले जो भी पूजा होगी उससे पहले ये जो बनाना ट्री होता है उसके लगे हुए हैं चारों तरफ चार कोनों पर लगाए हुए और ये पंडित जी जो उस पर लिख रहे हैं उसको तो और ये सामान हमने रेडी किया मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या रेडी किया ये जी जो प्योर घी में बनी हुई है और ये जो भी दादी ई अम्मा ले लेना मेरा फोटो पूरी वीडियो में नहीं एक ये लड़का कौन है और यहाँ पकड़े गए बच्चा पार्टी दोनों बच्चा पार्टी पकड़ी गई यहाँ पर और क्या हो रहा है तो दाढ़ी कार्टून चले दोनों के यहाँ पर दोनों कार्टून मिल गई हमें कौन देख रहा What we do here is go back, back, back, back, back, back, back. पूजा में बैठे थे टीका तो आपने देख ही लिया होगा अच्छा लग रहा है तो तो तो हम्म, हो गया पूजा ख़त्म और अब थोड़ी सी पेट पूजा होगी पूजा के बाद पेट पूजा भी ज़रूरी है इसलिए सारे काम ख़त्म करने के बाद हम आपको रोड में मिलेंगे और घर जाके एंड करेंगे वीडियो आराम तो एंजॉय लो और दे ही रहे हो आप इन्जॉय तो वैसे कि पहाड़ी कल्चर और यहाँ रीति रिवाज और जो ये हुआ वो एक फास्ट जैसे फास्ट करती हैं औरतें वो ख़त्म की तो उसके लिए पूजा होती है वो हुई तो मैं आया था ताया जी के घर तो कैसा आपको लगा अच्छा लगा आप लोग पहुँच चुके हैं आज तो डायलॉग में बोलेंगे कि उसी जगह पे आज हम दूसरे रूम में तो इसको जोड़ो और लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना भाई एम है एम सेट कर रहा हूँ इस वीडियो में कितने का होगा ज़्यादा नहीं सिर्फ हमें अपने चैनल की मोनेटाइजेशन करवानी उतना करवा दो और फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में इसलिए लाइक करो सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबा लेना साथ में और लाइक तो ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए और दोस्तों दस पंद्रह कमेंट आते हैं या दो सौ तीन सौ कमेंट करो तब बात बनेगी बाय और अभी तक इंजॉय करो वीडियो को